السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ بچوں کے ساتھ پہ جا جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے رہے ہیں یعنی گھومنے کے لیے کھیلنے کے لیے فکرا فکرا پہ اور تانی فین like like like like subscribe subscribe subscribe like subscribe آج ہم لوگ فکرہ پہ جا رہے ہیں آپ لوگوں کو جا کے دکھائیں گے پہنتا نہیں کیا اونو کر رہے ہیں ہیں چلتے چلتے رہتے ہیں تاسه را تاسه ها تاسه ادش تانین ا ماده جی ای ای ہات مار کے لے کے تیر سالا کے دیکھ لے ايش انا انا اون اون گیم اون ہے game game game game on ہے او ادش این ا ا ا N O N O N O N ايش ثاني O N O O N O O N O او ثاني فين شيبس هذا ايش شيبس هذا بابور بابور هذا كسر بورصه اللي عندك ايش ايش ها ايش ايوه شيبس ما في شيبس تي تي او ام اي تي ايش هذا ايش فيه Fish. Fish. Fish. Fish fish گھوم ہی رہا گاڑی ہم لوگ البیک لینے کے لیے الگ گاڑیوں کا گاڑی پھنسا ہوا ہے ادھر دونوں وہ بھی چڑھ گیا اوپر trying to figure out the difference. batates. Please, please. Like دیکھو ادھر گاؤں آگے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں گاؤں جیسے ہم لوگ کے گاؤں ہوتے ہیں نا ایسے گاؤں ہوتے ہیں دیکھو ادھر پورا چھوٹا جا گاؤں ہے پیچھے بھی آگے بھی دیکھو ادھر ادھر ادھر گاؤں گاؤں ہے ہے کا دکان یہ یہ گھاس بیچنے والا ہے یہ ادھر گھاس ہے گھاس گھوس یہ ورک شاپ ہے یہ چھوٹا سا گاؤں ہے پنچر کی دکان نہیں بھی لگا چھوٹا سا جیسے ہم لوگ اڈا بولتے ہیں یہ وہی ہے چھوٹا موٹا ادھر پورا چیز کھانے پینے کا مل جاتا ہے یہ چھوٹا سا مہتا ہے وہ سامنے بکالا وہ بکالا ہے سامنے بکالا پہ جا رہی یعنی دکان ہے اس سے تھوڑا ٹھنڈا منڈا لینا ہے یہ چھوٹا بکالا ہے یعنی دکان ہے ادھر بکالا بولتے ہیں آئس کریم ہم لوگوں کو لینا ہے ٹھنڈا ہم ہم لوگوں نے ہم لے لیا یہ ہے اور پانی مرئی کا جوس مرئی کا حلیب باقی چلتے ہیں اور کچھ دیکھتے ہیں ابھی ہم لوگوں نے لے لیا ٹھنڈا منڈا یہ پڑا ہوا ہے گاڑی اس پہ بیٹھیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے ادھر ابھی ہم لوگ دیکھو راستہ پہ جا رہے ہیں فکرا والا راستہ پہ پورا پہاڑ ہی پہاڑ ہے بس ہم لوگ بھی پہاڑوں پہ گھومنے جا رہے ہیں کوئی آبادی نہیں ہے کچھ نہیں ہے بس خالی پہاڑ ہے بس اوپر ہے اس لیے یعنی اوپر دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو جا کے دکھائیں گے اوپر کیا ہے آبادی ہے نہیں ہے گھر کیسے ہیں دیکھو اوپر والا یہ پہاڑ پر بھی بارش کا موسم بنا ہوا ہے دعا کرو بارش بھی آ جائے جائے کیا انجوائمنٹ ہو گا ہم لوگوں یہ اوپر اوپر اوپر پہاڑوں کے گھر گھر بنے ہوئے نیچے بھی ہے یہ ہے فکرا بس فکرا میں یہی کچھ ہے دیکھنے لائق بس یہ ٹریکٹر پڑا ہوا جیسے ہمارے گاؤں میں آپ کو دکھاتا ہوں چل جی یہ اوپر جا رہا ہے رہے اوپر جا رہے اوپر جا رہے ہم لوگ بھی آہستہ آہستہ اوپر جا رہے ہیں ابھی اوپر پہنچ کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے بندر باندر او ہو بندر نہیں بڑے زبردست باندر ہیں کیا بولتے ہیں یہ نیچے ہم لوگ اوپر آ چکے ہیں ابھی ابھی راستہ جا رہے ادھر رات کو لائٹ مائٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے میں جاؤ گے تو زبردست ہے اگر فکرا میں آنا چاہتے ہو